Дорогие друзья, если вы подписались на мою группу ВКонтакте, я вам очень сильно благодарен. Если вы не подписались, то обязательно подпишитесь. Здесь будут выходить видеоролики, точнее, эм, как бы оповещения видеороликов о стримах. И тут можно, конечно, заказать рекламу пиара канала, пиар клана и пиар-группы. Здесь будут выходить всякие годненькие мемасики, так что я абсолютно всех жду. Готовьте печенюшки, плюшки, чаюшки и мы начинаем, дорогие друзья. Всем привет, мои дорогие друзья. Меня зовут Рубик. Ну, не Рудик, конечно. Вот, сегодня мы с тобой отважимся играть на замечательном девятом таунхолле. Ну по мне, этот таунхолл как бы очень такой классненький. А, при том, что мне просто подарили этот аккаунт. Вот, вы сейчас не поверите, но мне действительно подарили, подарили этот аккаунт. Я очень сильно благодарен Константину Поляшко, что он предоставил такой аккаунт. Огромное тебе спасибо, братик, что ты... Вот, огромное тебе спасибо. Я такой базе, честно говоря, очень сильно мечтал и хотел. Но ну, в общем, друзья, дорогие друзья, сегодня мы будем с вами качать Девятый Тон Холл. Я теперь запускаю такую опять снова рубрику «Качаем аккаунт». Можете посмотреть на аккаунте после этого видеоролика в на моем канале, естественно. Там будут э, всякие различные видеоролики, качаем аккаунт подписчиков и основные аккаунты мои. Вот, ну такая база, чуть-чуть есть заборчик рашерский, но это ничего страшного, друзья. При том, что тут э, прокачка вот воздушной обороны, все тут по фулу, вот только пушечки надо качнуть. Э, конечно, надо качнуть же желательно нам пушечку, вот, и мортиру. Эм, что еще? Арбалеты тут, конечно, очень рано поставили. Очень рано. И юниты не прокачанные. Тут Тесла вот, вот, вот эти вот качнут до пятого уровня. уровня. Ну-ка, сейчас тут посмотрим. Ну, тут, да, тут до шестого качать. Колдуны тут у нас фулу... А, нет, не фуловые, друзья. Ну, более-менее вот этот вот вроде фуловый. Но докачать это все можно. Пофармить тоже мы сегодня будем с вами фармить. Вот это мы будем все качать, друзья. Вот, эм, давайте посмотрим, что у нас по профилю. Вот, кстати, вот, можете добавляться, вот, мой аккаунт, абсолютно всех принимаю. Но ну, по профилю, знаете, тут юнитов качать надо, вот, а голем особенно, вот, эту колдунью с хогами очень хорошо вроде сочетается. Также э, качнуть замечательного э, гоблина, вот это вот, э, который хочет что-то со мной сделать. Также можно еще яд качнять и вот эти вот качнуть, вот эти вот. Конечно, нельзя, но надо, надо качать. Но ну, тут по профилю у нас все нормально. Мы в следующем видеоролике отважимся играть на ДС на этом аккаунте. Там он тоже очень замечательный. Э, там тоже придется чуть-чуть качать, но там он не рашерский, друзья. Шо, друзья, сейчас мы будем с вами, наверное, атаковать вот таким вот, вот миксом, который предоставил нам Тима. Вот, будем с, с вами как бы проверять. Давайте вот сейчас напишем гигантов. Также можно, конечно, брать других юнитов. Я вот что смотрел Тиму вот, э, можете там посмотреть, ссылочка будет в описании. Конечно, вы знаете его все. Вот, вы можете посмотреть э, ну, у него видеоролик, как он будет фармить. Ну, как я буду фармить, естественно. Можете брать юниты в КК, только, эм, как бы воздушных не надо брать, вот только вот наземные, там, например, голема, но я беру магов и гигантов. Вот, сейчас, блин, будем ждать, пока нам все раздадут, друзья. Вот, я очень-очень сильно рад, потому что, ну, тут качать максимум недель, наверное, 7, как не больше, но это прокачать того стоит. И тут прокачка более-менее чем... Можно даже не называть, что это рашерский аккаунт. Тут на процентов 10 максимум рашерский аккаунт. Он мне отдал аккаунт, э, потому что он перестал играть замечательную эту игру. Вот. И просто не смог прокачать забор. Но мы, ребятки, хитеры, мы тут все сделаем. У нас как раз есть лига, которая очень хорошо там фармить. И вот эта вот эта лига. А, вот, и таким вот замечательным миксом сейчас будем, дорогие друзья, ждать, пока нам все дадут. Вот. Итак, друзья, нам уже дали в замечательный клан Касл уже 6-7 гига... 6 7 э, уровня. Это довольно очень хорошо. Можете также брать магов. Вот. Также сейчас мы пойдем с вами. Что я еще хотел? Блин, у меня еще ног слагает. Вот, друзья, и извиняюсь очень сильно, что такая вот картинка. Все, я попробую наложить всякие плюшечки, чтобы глазиком вашим было э, смотреть очень хорошо. Очень сильно искренне извиняюсь. Вот. И, кстати, друзья, давайте меня реально поддержим лайком за такое счастье. Не знаю, ну вот, ну не завидуйте. Ну, поняли? Ладно, шучу. Давайте реально поддержим видеоролик лайком. Если наберем только около 10 лайков, я еще сниму про этот замечательный таунхолл. Вот, давайте добьемся с вами просто в топ. Как Нейк, как Тимми будем снимать с вами. Знаете, почему я на YouTube пошел? Только общаться только разговаривать с людьми и только общаться. Мне абсолютно деньги не нужны. Я здесь только играть и, и снимать. Ну что, погнали в бой, друзья. Итак, друзья, я вроде бы нашел подходящего противника, по моему взгляду. Тут как раз черный дарк прям снаружи. Золото достаточно для меня нормально, но попробуем с вами, друзья, э, как-нибудь прорваться здесь. Точно не знаю, так давайте его кинем. Так, в какая у него никого нет. Замечательно. Прокачка тут, ну, рашер, естественно. Что нам делать тут? Давайте будем, наверное, идти вот тут, где ближе удар, где вот тут золото, вот поближе чуть-чуть. Ну, и там тоже довольно нормально. Давайте пойдем вот с этой стороны, вот так вот с этой вот, вот с этой стороны, и вот так вот пойдем. Так, так будет, пускай будут почищать у нас юниты. Ну, наверное, сейчас гигантов мы не будем, наверное, скидывать, я точно не знаю. Они, наверное, быстренько сейчас умрут. Тут надо уже хилочку кидать. Здесь пока что не нужно, но тут бы не помешало бы, друзья, кинуть хил. А нет, использовать бомбера. Бомбера сейчас используем. Бомберович. Блин, они куда-то не туда зашли. Гиганты, блин, очень плохо. Сейчас очень плохая ситуация. Забыл магов раскидать, друзья. Забыл вот так вот сейчас раскинем их. Вот сейчас уже, наверное, пора сюда кидать гигантиков. Вот, джамп. Сейчас джамп, наверное, мы не будем кидать. Точно, не знаю. Так, у нас еще есть КК. Давайте вот так сделаем. Вот так вот сейчас. Пускай, пускай они заходят все. Сейчас вот сюда вот, наверное, вот кидаем джамперец, наверное. Вот сюда куда-нибудь. Да, и вот сюда сейчас кидаем просто вот, берем вот так вот, накидываем рейджик вот сюда. И вот колдуны, куда вы побежали, только я не могу понять. И вот так вот просто вот заходим, берем и заходим. Вот сюда вот просто. Я, друзья, ищу э, на, девятом таунхолле первый раз в жизни играю. Вот так вот, пускай они заходят. Пос... Про... Блин, я не, не успел прожать. Так, наверное, вот сейчас вот сюда вот так вот спел кинем. Не знаю, что это такое. Очень сильно плохо, не знаю. Так, давайте вот так сделаем. Вот, сейчас, ой-ой-ой, нет, у нас пока что живут, пока что, пока что живут. Но у нас еще есть магия, это очень замечательно. Также, друзья, если вы как бы, ну, я не умею играть на этом ТХ, вообще девятом ТНХ, я, Тенхоле, я вообще в жизни первый раз играю. Вот так что не судите, дорогие друзья, очень строго, так что лучше поддержите меня. А лучше, знаете, напишите в комментариях, какой у вас Тенхол. Вот у меня вот, например, один седьмой Тенхол, два восьмых и один девятый и один пятый. Как звучит очень странно. Так, ну там уже колдуны вот чуть-чуть почищают, пока что есть. Но тут сейчас гигантиков убьют, убьет пушечка. И там вот этот маг. Не знаю, будем сейчас мучить, либо добивать. Но тут мы точно не возьмем. Хотя там уже гиганты пошли, хотя... Ну тут уже можно постараться. Сейчас мы вот так вот сделаем, наверное, прожмем. Наверное, рановато. Рановато. Маг, давай иди. Блин, мага убили куда-то туда убежали. Ладно, хорошо, хорошо. Там магов пока... Ну да, мы тут трешечку не возьмем, можем целую брать вот так вот и уходить. В принципе, знаете, фарм как бы неплохой такой, но смотря как. Для меня это не, небольшой фармик, такой более-менее. Вот мне нравится, если честно. Мне очень сильно нравится аккаунт. Так, Никогда, никогда, еще раз никогда. Но у нас тут уже есть плюшечки. Нам надо, знаете, как сделать. Ядик кому-нибудь возьмем, подарим. Вот так вот берем. Я, ядик, по... ну там трес просили. Ну, ядик мы дали, ну, это нормально. Э, вот, сейчас мы берем вот так вот, вот одну хилочку. Одну хилочку. Хилочку. Тут, кстати, нормальная хилочка прокачка. И вот так вот юнитов. По юнитам что у нас? Нормально. Все, дорогие друзья, отлично. Но тут, знаете, нам качать очень сильно придется долговато. Вот, ну все же забор сейчас качнем, там пойдем сейчас потом по героям, по зелькам. Уже, кстати, я могу, кстати, улучшить эм, зелечку. Но ну, я не знаю, сейчас либо зельку улучшить, либо э, этих вот э, зеленых человечков. Но мне кажется, лучше гоблинов лучше, чем вот сейчас попозже, потом улучшить э, вот эти вот зелечки. Не знаю, я просто, ну, абсолютно вот буду ждать ваших советов, у кого девятый тон ход, что мне вот тут качать. Я вот не знаю, вот, вот вот тут вот, вот точно на сто процентов качать. А в зельке прокачаем, юнитов попробуем, до голема дойдем, ну уж до ведьмы как-нибудь постараемся. Но сначала заборчик качнем, потом, может быть, какие-нибудь ловушечки так по мелочи качнем. Ну, давайте сначала качнем вот этих вот замечательных оргов. Так, ну, в принципе, друзья, нормально. Я тут чуть-чуть похимичил, Сейчас вот так вот все запихаем, дорогие друзья. Вот так вот все сделаем. Очень сильно как-то я облажался. Вот э, я не знаю, где у меня король стоял. Вроде бы вот тут должен быть. Вот тут вот был. База, да, согласен, чуть-чуть рашерская, но чуть-чуть, дорогие друзья. Ну, это со временем, друзья. Со временем все будет нормально. Ну что, так поставили, на, замечательно. Сейчас вот так вот лагеречек вот сюда поставим. Вот, вот эти вот столпившие, вот эти вот сюда вот, оба И все, замечательно. И вот, вот так вот, вот сделаем. Так, соберем и вот так вот, вот все потихонечку сделаем. Ну, знаете, микс очень довольно хороший. довольно очень сильно хороший микс. Мне действительно микс очень сильно понравился. понравился. Вот, по фарму я очень сильно нубяра, вот посмотрите, как я фармлю, вот ход атаки, ход обороны. Ну, тут меня, конечно, вот бывает разносит, но я попытаюсь как-нибудь базу сделать. Можете, кстати, в ВК скидывать группе, э, в, в группу ВК скидывать фото. Я, естественно, посмотрю, какую базу мне лучше поставить. Вот, я вот тут потихонечку вот беру, э, как бы фармлю, как, как умею, другие, дорогие друзья. Ну, дарка мне хватает, друзья. дарка вот тут, конечно, вот золото вот это вот все. Но более-менее мне нравится. Мне очень сильно нравится. Вот, ну, шопл по мелочи качнуть. Вот чистильщик вот надо вот качнуть бы желательно бы его. А так еще, ну, тут по мелочи пушечки, вот тут нормально вот бомбическая бомба э, гигантская. Вот, ну, знаете, довольно, довольно очень клевый. Вот мортиру качнуть и вот эту башню бом бомбежки. Очень такой, вот, очень, очень, кстати, дорогие друзья, не, по не помешал бы нам очень сильно бы, его тоже ну, бы качнули бы. Вот, что еще тут можно качнуть? Ну, я не знаю, дорогие друзья. Пишите в комментариях, что тут качать, что да как. Вот, я посмотрю, естественно, в комментариях. Буду очень сильно рад. Вот, но я с вами прощаюсь на этой позитивной ноте. С вами был Рубик. До скорой встречи. Э, можете подписаться, если вам понравился видеоролик и вы не хотите пропускать. И тыкните в аннотации, вот тут где-нибудь будет. Э, там будут другие видеоролики, будут очень сильно интересные. Там качаем аккаунт подписчика, Основные ТХ, вот седьмые там и так далее. Так что, дорогие друзья, реально посмотрите, зацените мой канал, расскажите друзьям, мне будет очень сильно приятно. С вами был Рубик, всем до скорой встречи, всем пока-пока.